saglit lang. Mapauli na ka. Mapauli na ko, na. Bye. Bye, Kinyo. Bye. See you. Merry Merry Christmas. Sige, magkita pa tayo sa Christmas party. Usapan nyo, marami akong activities. Basta. Siyempre yun. Oo, oh, oh, ako magpapagawa, ako magpapaparlor games.